You what's up guys මේක ඔයගොල්ලන් අද එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට review කරලා පෙන්වන්න හදන්නේ gaming headset එකක් වගේම noise cancelling පහසුකම තියෙන headset එකක් ගැනයි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. Let's go. හරි ඔන්න බොක්ස එක දිහා බැලුවම විට පේනවා මේ බොක්ස එකේ ලොගෝ එකක් තියෙනවා ඒ තමා මේ හෙඩ්සෙට් එක හදන සමාගමේ ලොගෝ එක ඒගොල්ලන්ගේ නම තමා ෆැන්ටෙක් හරි ඒ ෆැන්ටෙක් ලගේ අපි අද ඕඩ කරලා තියෙන්නේ ටෝන් HQ 52යි ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක ඒ වගේම බොක්ස ඇතුවලට ගියාට පස්සේ අපිට පේනවා ඒගොල්ලන් අපිට එවපු ටැංකව් කාඩ් එකක් ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ වොරන්ටි කාඩ් එක ඊටත් පස්සේ තියෙනවා මේක යුස මැනුවල් එක හරි තබලු මොනොත් තියෙන් කියලා හෙට්සෙට් එක තියෙන බෑග් එක ඇතුළට ගියන් පස්සේ අපිට මුලින්ම හම්බෙන හෙඩ්සෙට් එක අපි දැන් හෙඩ්සෙට් එක එළියට ගන්න අපි දැන් යනවා හෙඩ්සෙට් එක තියෙන බෑග් එක ඇතුළේ තියෙන තවත් වයර් එකක් ගන්න ඒ වයර් එක තමයි අපි ලැප්ටොප් එකට ගහලා ඒකෙන් ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නයි තව සවුන්ඩ් අහන්නයි තියෙන්නේ හරි ලැප්ටොප් එකෙන් නැත්තම් සවුන්ඩ් අහන්න නම් මේ හෙඩ්සෙට් එකේම තියෙන එක ගන්නත් පුළුවන් ඒ වනාට ඉතින් අපි අර්ක ගහනකොට චුට්ටි මේකක් තියෙන එක නිසා අපි ඒ දෙකම ගහගන්නවා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලැට්ටොප් එකෙන් සින්දු අහන්නයි ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නයි දැන් අපි හෙඩ්සෙට් එක ගත්තා හෙඩ්සෙට් එක දැන් අපි බලමු මොන වගේද කියලා හෙඩ්සෙට් එක ඉතින් අපි අතට ගත්තයෙන් පස්සේ බොහොම සනිපැත් තියෙන උඩේ මල්ලද්දී ඊට පස්සේ දැන් හෙඩ්සෙට් එකේ මයික් එකේ කෑල්ල කරගන්න පුළුවන් හෙඩ්සෙට් එකේ වම් අත පැත්තේ දකුණු අත පැත්තේ මේ හෙඩ්සෙට් එක හදපු කම්පැනි නම් ලොගෝ එක තියෙනවා ඕව තම කියන්න විශේෂීත දේවල් තියෙන්නේ ඉට පස්සේ මයිකේට පිට පසින් තියෙන වොලින් කොන්ට්‍රෝල් එකක් ඒකෙන් තමා සද්‍ය අඩු වැඩි කරන්න කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ඒත් එක්කම ඒත් එක්කම අපි දැන් චුට්ටම් මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු ලැප් එකරයි ෆෝන් එකටයි ගහලා හරි මෙහෙම හෙඩ්සෙට් එක ෆික්ස් කරගත්තට පස්සේ ෆෝන් එකට දැන් ඔගලන්ට පුළුවන් ෆෝන් එකේ නම් මේ දෙකක් නැති නිසා ඔගලන්ට අරකෙන්ම රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැබැයි නොයිස් එක ඇහෙයි ඒ නැතත් ඇලැප් එක කනෙක් කරගේ අර කේබල් දෙකම කනෙක් කරගත්තොත් ඔගොල්ලන්ට කිසි කරදරයක් වෙන්න නැතුව නොයිස් එක නැතුව වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ එකකින් ඔයගොල්ලන් සින්දු අහන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් කෝල් ගන්න පුළුවන්. හරි ඒවගේ ඒ කේබොල්ලගෙත් හෙස්සට් එක ඇල්ල අර තනියෙන් තියෙන පෝට් එකට ගහලා ඉට පස්සේ ඔගලන් ලැප් එකේ හෝ පිසේ එක ඇති එකක් මයික් එකක් හෙඩ්සෙට් කියලා ඒ දෙක හරියට ගහලා ඔගලන්ට පුළුවන් ඒ වෙලා දැන් ඔගලන් කරගන්න හදපු වැඩේ කරන්න එක සිින්දුවකාන්න සිින්දුවකාන්න ඇත්තං කෝල්ල ගැන කෝල්ලයක් ගන්න ඕඩිය රෙකෝඩ් ගන්න ඕඩිය රෙකෝඩ් එකන්න දැම් පුළුවන් හරි එහෙනම් හරි ඔන්න අද අපි කතා කරේ මේ දරසිගෙන් ගෙනාපු අලුත්ම අලුත් ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක අන්බොක්සින් එකක් කරේ. ඉතින් එහෙනම් goodbye